i dalje ostanu bez uzbuka, bez uzbuka, Jula 2007. godine Novi Sad je kupio prve niskopodne zglobne autobuse. Prvih 11 autobusa stiglo je iz Ikarbusa, bili su tipa IK218N. Narednih 9 godina to su bili i jedini niskopodni zglobni autobusi kupljeni za Novi Sad. Sve do danas. Dobrodošli u Zemun na isporuku novih autobusa za Novi Sad. Do da sada smo u, u zadnjih 7-8 e, godina isporučivali zglobne autobuse isključivo firmom u Beogradu, GSP Beograd Lasti. Mi volimo da radimo zglobne autobuse. E, ovi su na našoj samohodnoj šasi sa manovim EV motorom, i nadamo se da prvi put smo ugradili taj motor na, na, u neki naš autobus. Nadamo se da će lepo služiti novosađanima. Novi autobusi su istog tipa kao i oni isporučeni pre 9 godina, IK218N, ali su znatno moderniji i napredniji kako sa tehničkog, tako i sa estetskog aspekta. Kao što možete da vidite, po izgledu su potpuno kompatibilni sa isporučenim solo autobusima IK112N. Oprema autobusa također uključuje elemente ugrađene na solo autobuse. Klima uređaj, LED display, isti dezen putničkih sedišta, kapija za prolaz putnika iza prednjih vrata, prostor za invalidska kolica. Novi zglobni autobusi imaju ugrađene vertikalne motore MAN D20 u EEV normi i za razliku od starih MAN D28 motora Euro 3, kojima je bila opremljena prethodna serija, novi razvijaju 320 konjskih snaga za 10 više od starih. Ovo je četvrta isporuka autobusa Novom Sadu u zadnje godinu dana. Umeđu vremenu smo dobili još dva tendera za devet sola autobusa, tako da saradnja je odlična. Pozdravljamo to što JGSP Novi Sad favorizuje domaće proizvođače autobusa. Novi autobusi su isporučeni 8. jula u ranim popodnevnim časovima, a impozantna kolona plavih autobusa je do nove kuće došla autoputem i širokim bulevarima. Nakon 9 godina, Novim Sadom su konačno zamirisali novi zglobni autobusi. Pre sledećeg dana, 9. jula, GSP Novi Sad je u krugu svog preduzeća organizovao promociju novih slovnih autobusa. novinari su imali prilike da vide nove autobuse, a gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević je o novim autobusima rekao sledeće. GSP Novi Sad je kupio nove zglobne ili duple autobuse i ja sam zaista srećan što mogu da je evociram uspomene kao džak kad sam išao u školu i kad smo svi putovali ovakvim autobusima, što će novosađani veoma brzo sledeće nedelje imati na ulicama najnovije, najmodernije duple autobuse, zglobne autobuse, proizvedene ovde u Srbiji, kad su naše GSP-ove klimatizovane, niskopodne, sa rampom za osobe sa invaliditetom, naravno sa rampom koja omogućava i majkama sa kolicima sa decom da uđu u autobus, bezbedne, udobne i svakako sa manjom potrošnjom nego što su stari. Plus, da dodam, Ono što mi je i direktor Stanivuković napomenuo, stiže još devet novih solo autobusa. počinjemo e, izradu e, međugradskog autobusa posle takođe 10 godina. Njega ćemo raditi na Mercedesovoj samohodnoj šasi i bit će kao i low entry model pravljen u saradnji sa Mercedesom i nosit će Mercedesov znak.